Запитання так, це Людмила з Дніпра, якраз щодо з приводу пенсії, пенсійної реформи. Тут трошки більш детально зупинимося, тому що є певна інформація, і був у нас в гостях якраз на великому інтерв'ю Андрій Рева, міністр соціальної політики. Так от Людмила из Днепра запытывает, почему при той власти поднимали пенсию, да, а сейчас Рева предлагает заплатить, а, чтобы потом получать больше. Мається на увазі, що в тій пенсійній реформі, так зокрема, яка буде внесена до парламенту, винесена на обговорення, одна із нова, скажімо так, із пунктів, що люди, які там ну не мають достатньо там собі стажу, да, щоб отримувати пенсію з різних причин, то вони працювали в ціні, то не формулялися за трудовою книжкою. Просто купити, купити або 10 років, або якщо необхідно 15 років, і одномоментно внести цей платіж так, щоб отримувати. Гідну пенсію. Це вони мають право, не обов- не обов'язок. Ой, мне так Подиві- смешно. Ну Я, э, простите, я, пр- я, я, я, я даже перейду на русский. Вы понимаете, но это катастрофа. Это все равно, что я бы сейчас рассуждала, какие па делает Плесецкая. Когда Рева говорит о пенсионной реформе, я хочу рыдать. Я ее изучала на примере Англии, Швеции и многих других Ну, це ми стран. тільки що такі пункти, ми Я не бачили її перепрошую, повністю. н- Они вообще говорят глупости. Вы можете себе представить, что вам надо заплатить 17 тысяч, чтобы получить 1300 какие-то года до ні, вашей я не можу. смерти? Ми тут говорили про це, що до Это- моменту здійснити це- такий це- платіж не це- кожен собі може Да дозволити, чи має слушайте, это, это посплачувати. глупость полная. Але мені Я- сказали, це ж право, Знаете, а не как обов'язок. треба зробити реформу? Слушайте внимательно, другого пути у нас нет. Я вам здесь показывала. Сьогодні у нас дійствує вот така пенсіонна система. Трикутник. Знизу це кількість людей, яка працює, зверху це кількість пенсіонерів. Коли її приймали? Уважаємо покоління 40 і ніже. Сьогодні у нас вот так. Один і три працюючого отримує одного пенсіонера. Ви всі, хто сплачуєте зараз податки в пенсійний фонд, ніколи не отримуєте пенсії. Це я от можете записати отакими от буквами. Кужель це сказала. Що треба зробити, щоб не брехати, ні підняття віку, ні от ці от покупки стажу. Все це брехня. У нас солідарна система не може працювати. Тобто ми розуміємо, що треба переходити в накопительну. Але ми знаємо, що у нас украдуть. Знаєте, от це трагедія. Зробиш накопительний пенсіонний фонд і розумієш, що з нашим взяточничеством і кумовством вкрадуть. І тому я пропоную. Я вже говорила це і Людмилі Денісова, я говорила це і пану Кубіву. Пропоную зробити такі кроки. Я багато вчила з цього питання. У нас немає іншого. Всі діючі пенсіонери обмежуються пенсією ні більше 50, 100, 300, да? 30, 10 а мінімальна 3200. Якщо нема стажу, то, будь ласка, там уже до стажу. І переводьте їх діючих на сьогоднішній момент, всіх в бюджет. Всі інші запрошуємо, звертаємося в Євросоюз і говоримо: ми даємо український ринок. 20 мільйонів. Заходьте, будь ласка, частними пенсіонними фондами, але з обов'язковою європейською страховкою. Це дає не тільки нам з вами. Що для вас краще буде? Ви починаєте сплачувати, але у вас накопичувальний фонд. Ви можете його в спадщину передати. Крім того, всі закордонні пенсіонери вони не на пенсію гуляють, коли пенсію забрали, а на відсотки, відсотки. які заробляють пенсіонні вклади, як венчурний капітал. Якщо ви дасте нашими, то це як Гонтарєва, виведіть, украдете, і за це время виростіть її да, є фонд. Да. А от там є гарантія. І те, це робити треба терміново. Це вирішить всі питання. Там ще існує такий метод, наприклад, я я роботодавець, ви у мене працюєте на телебаченні, я власник вашого каналу, і вас перекупляє ще канал. А я хочу дуже, щоб ви залишились. І я вам говорю. Я зарплату не можу підняти. Будуть великі податки. Я буду за тебе сплачувати 5% додатково в пенсіонний фонд. І це є найважливіший аргумент за кордоном. Бо коли вони знають, що роботодатель додатково сам бере на себе відповідальність, ще крім мене сплачує в мій пенсіонний фонд. Це мої гроші, які накопичувальні їх. Ніхто не має права, вони мають тільки, тільки заробляти. Я це говорю. Олександра Кужель сьогодні яке число? 16? Да? Да, 16. 16 лютого. Все інше є дає от лукавого, ложь, брехня і неграмотність. От і єдиний момент, коли якщо будуть заперечувати, де контраргументи, те, що хто до нас там зараз зайде, так порівнюється можливо з інвестиціями, у нас така корупція, то саме ці корпорації вони зайдуть. Правильно, це абсолютно вони, інша вони, річ. Вони будуть здесь з нашими деньгами, але у них є така е, такий фах, як називається актуарій. І якщо я іноземний пенсійний фонд захотіла вкласти гроші в Ахметова то актуарій обязан перевірити і ставити власну підпись, яка контролюється в Європі. Це найвищого рівня контроль, що ці гроші є не рисковані і вони стовідсотково вернуться в пенсійний фонд. Розумієте, чому це не може бути зараз українець? По перше, нас не вчили актуарів. А по-друге, треба ну 30 лет, як Моїсей, походити по пустині, щоб виродити рабство і воровство. Розумієте? І тому там вони дуже дорожать своїм е, авторитетом, своєю культурою, щоб підписати такі гроші. І тоді ми будемо захищені. У нас буде європейська, тільки не блатні заходять, а щоб зайшли з європейськими ліцензіями, щоб не не мали е, дійсно агресора, щоб ми сюди не впустили, щоб тільки з Європейського Союзу можуть американські зайти, канадські, але це є майбутнє. А ми повторюємо ті помилки, які Америка, коли ми ввели солідарну систему в Америці. Такі солідарна система була банкротом. Ну ну скажіть, що ми не дураки, що ми не учимося на чужих ошибках. Не учимося. Ми повторили то, що зробили вони, але тільки прийшли через 20 років к тому ж самому. І тому е, э, іншого пути нема. Все інше від лукавого. Пан Рева, я готова провести майстер-клас. мастер клас одразу.